暇だから動画でも撮ろうかな <laughs> やったあれ電話入ってる入ってるかよしよしポチッと <laughs> 風宮祭釣りカカはいキャあはーいはーいおおこの前欲しいものリストで頼んであったお酒だやった <laughs> ありがとうございます後で飲もうっと えっ、ー、と、どこまで撮ったっけ挨拶しかしてないのか。よし。じゃあ、仕切り直して。鏡屋祭りかあ、うーん。 <laughs> はーい。はい。はい。行きます。はい。何ですかあー、またあ、これもまた欲しいものリストで頼んどいたやつ。えー、ありがてえ、ありがてえ。じゃあ、ここに置いといて。どこまで撮ったかしら。 うんうんああこっからねオッケー鏡屋 <laughs> はいはいありがとうございますここに置いといてくださいここにあ全部置いといてくださいはいということでもう一回いきますかもう一回かあーはいいきますそこに置いといてください何ですか何届きました あ、おつまみセットだやったー <laughs> あ、置いといてくださいね。 <laughs> はい、ということで、もう一回。うん。はいはいはいはいはいはい。 <sighs> 今日は行こう。お酒飲もうっと。